اللهم أنت سلام ومنك سلام وإليك يعود سلام فخينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار سلام اللهم أنت سلام ومنك أدخلنا الجنة دار سلام اللهم أنت سلام ومنك سلام وإليك يا فخينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام الله منك سلام وإليك يا أدو سلام فخينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار سلام اللهم أنت سلام ومنك سلام وإليك يا يعود سلام فخير وأدخلنا الجنة دار سلام اللهم أنت سلام ومنك سلام وإليك يا فخينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام الله منك سلام وإليك يا يعود سلام فخينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار سلام اللهم أنت سلام ومنك سلام وإليك يا يعود سلام فخير وأدخلنا الجنة دار سلام